Ok, după ce am curățat bine carterele, am curățat de garnitura veche, am scos uh, rulmeții și semeringurile, am băgat semeringurile noi și pe acesta și pe acesta, așa, am schimbat uh, rulmenții, semeringurile bineînțeles că nu putem să le mai punem pe aceleași, așa, am pus pe ambielajul nou rol menții. Așa și acum o să, o să punem garnitura. Avem uh, ghidajele pe partea aceasta de carter. Punem garnitura. Ok. Am uns un pic cu ulei ca să nu se lipească de, de cartere. Așa vom pune uh, ambielajul și vom uh, apropia cele două cartere. Ok, deci avem cele două cartere, ambielajul, ne uităm, deci aceasta este partea dinspre aprindere, așa, deci volanta vine în partea aceea, ok, da, așa, apoi venim cu carterul celălalt, ușor peste el. Să aveți grijă la simeringuri. Să dați și cu un pic de ulei ca să alunece mai ușor simeringul. Okay. Iar acum cu cele patru șuruburi vom apropia carterul. Vom strânge uniform ca să se preseze rulmenții pe, pe cartere. verificăm în permanență ca cele două cartere să meargă paralel, să nu strângem mai mult într-o parte și mai puțin în cealaltă. Și mergem ușor cu strânsul până când se vor apropia. стекло. Ну, пограбить. mergem uniform. Mai aruncați un ochi și la garnitură să nu se deplaseze. Învârtind de atâtea ori carterul să nu sară de pe ghidaje și să se prindă strâm, că după aia trebuie să deplasați carterul din nou. adus poziție. Da. Uitați-l. Așa. Uh vom învârti uh, și ambelajul să vedem că totul funcționează cum trebuie și apoi uh, uh, strângem definitiv cele patru șuruburi. Ok, totul este în regulă cu ambelajul. Putem să montăm piesele mai departe. Trebuie să montăm și melcul acesta de la pompița de ulei. Îl vom presa și pe acesta la locul lui l-am presat și pe acesta la locul lui. Totul e în regulă. Așa, avem șurubelul acesta mic de aici. Primim și pe acesta. Thank mm -hmm. you parte. Așa, trecem ușor tunelul de benzină. Așezăm carterul pe poziție. Așa, totul este în regulă. Aici puțin. regulă, vom introduce și tamponele. Și cele patru tampoane. Așa. Ok. Am și plasticul acesta. Așa. Putem să punem și volanta. Chiar dacă nu o să putem să o strângem definitiv, o să o punem la locul ei. După ce am strâns uh, volanta, vom pune și aprinderea. Tot suntem. Eu folosesc o coală de hârtie, este mai ușor de folosit decât lera. Ah, lera fiind metalică se agață de aceasta. o churuburi. după ce am strâns-o, îndepărtăm coala de hârtie, da, totul e regulă, așa, mergem mai departe cu montajul, ok, putem să punem și plasticul acesta, firele de la prindere, de la ambreiaj. Așa, unde avem pompa de ulei. Vom curăța și pe aceasta. După cum vedeți, aceasta are o porțiune în care nu bagă ulei. Deci aici bagă. Când ajunge aici, nu mai bagă. Ok. Acum la pompa de ulei. Așa, curățăm un pic și aici canalul. Șaftul da, este în regulă. Punem pompa de ulei la locul ei. Așa. plasticul acesta care vine peste pompa de ulei are aici acest uh, orificiu pe unde scoate uleiul trebuie să fie centrat. Deci așa trebuie să stea ea. Deci uitați să vă mai arăt și pe partea cealaltă cum este. trecere pe aici. Uh, aici se vede că este un, uh, un pinten care vine aici ca să nu se deplaseze pompa. Așa. Aici avem uh, opritura acesta tot la fel pentru partea de jos de la pompă. Deci nu aveți cum să o puneți greșit. o răsuciți ușor ca să fie pe mijloc, să se vină în dreptul acest orificiu. Ok, cam asta e pompa. Așa. Mai departe putem să punem tabla care vine peste pompa. așa. Totul este în regulă. Uh, putem să începem să punem cilindru, că tot este mai uh, liber carterul. Uh, <clears throat> Uitați cum arăta pistonul cel vechi, o să schimbăm pentru că acesta o să pierdă compresie. Cilindrul nu, este, nu pare a fi afectat, chiar arată binișor. Uh, am discutat cu clientul și nu este de acord să schimbăm și cilindrul, deci o să-i schimbăm doar pistonul. aprobăm pistonul pe cilindrul cel vechi. E ok, vedeți cum ține compresia, se alunecă ușor. Da? Deci e totul în regulă. Uh, vă uitați bine să nu cumva să fie, uh, deci să nu agățe în cazul în care puneți un piston nou pe un cilindru vechi îl plimbați de câteva ori în sus și în jos să verificați să nu, să nu vă agățe. În cazul în care agață și scrie pistonul, o să aveți probleme când acesta se va încălzi. Deci îl trebuie să alunece ușor, să meargă singur. Da? Ok. Așa vom monta uh, deci o colivie nouă. Așa. Avem uh, apoi pistonul vine cu săgeata către tobă, către eșapament. Deci în poziția aceasta uh, o să punem uh, o siguranță, o să punem pe aceea dinspre volantă și apoi uh, pe partea cealaltă o să punem când este sus asta este siguranța. Să apucăm ușor cu cleștele și o vom introduce ușor cu ajutorul degetului. Ok, vedeți că a intrat, dar nu este încă pe canal cum trebuie. O răsucim ușor. gata, s-a și auzit când a scăpat pe canal. Așa învârtim ușor să fim siguri că a intrat bine pe canal și uitați-o, tot în regulă. Apoi vom pune pistonul. sus să desfacem și pe acesta. Ok. Învârtim puțin ambalajul, da. Așa, mai departe vom pune pistonul. Acesta este rulmentul cu AC. Da, vine pus pe bielă. Pistonul cu săgeatra către evacuare. Da. Deci în partea aceasta n-am pus siguranța. Să putem să băgăm bolțul. Așezăm ușor pe poziție. Da, ușor. Până când a ajuns în partea cealaltă. Ok. Acum aici avem siguranța. Punem și în partea aceasta. Ușor. Uh, mare atenție, avem aici carterul, sunt mari șanse să ne scape siguranța în carter puteți să acoperiți cu o cârpă cu ceva, ca să nu căutați după aia siguranța prin carter. Așa, vom introduce și cealaltă siguranță. am pus și cealaltă siguranță, am învârtit-o bine pe canal. Pistonul este pus pe poziție. Mai departe vom pune garnitura. O să-i dăm cu puțin ulei la aceasta. Așa. Aceasta este poziția la garnitură. Putem să facem în felul următor. Putem să dăm 2-3 puncte de mastic pe cilindru ca să nu se deplaseze garnitura sau aveți mare grijă când băgați prezoanele. chiar dacă pistonul este vechi, vom unge și Chiar dacă cilindrul paldon este vechi și pistonul nou, vom unge cu ulei și pistonul și interiorul la cilindru. Ok. Așa. După cum vedeți aici la cilindru, în partea aici de jos, avem tubul de impuls care nu prea mai există. Îl vom schimba. Da, ce a mai rămas din acesta. Îl punem unul nou. Ok, deci vom pune tubul de impuls nou aici la locul lui. Da. În regulă. Galeria admis este aici. Am uitat, este în regulă. Deci vă uitați de mici fisuri. Aceasta este ok. Da să face și bujia. Așa. Segmentul apoi. Segmentul ușor pe piston. Deci așa vine închiderea contura s-a deplasat, dar o mai așezăm pe poziție. Așa. Apoi venim cu cilindrul. Deci aici admisia în parte ce e evacuarea. Ne uităm bine să nu avem mizerie sau ceva. Îl punem pe piston. Deci strângem ușor pe laterale segmentul. Ok tot ce este în regulă. Așa, aveți mare grijă cu garnitura. Da. cuplăm ușor cilindrul. Este ok. Dar deplasă foarte puțin. Așa. Totul este în regulă. Punem cele patru prezoane. Le apropiem ușor. Să fim siguri că s-a centrat și garnitura. Da. Așa. Deci l-am filetat puțin, vom ține de cilindru. Vom învârti puțin să verificăm să se învârtă pistonul cum trebuie, să nu agățe. Da, totul este în regulă. Ok. Cancelar estrangeiro definitivo. Ok, am strâns cele patru șuruburi, trebuie. Așa,